Benim iki kardeşim var ama abim yok. Abi olmayınca insan karışık oluyor. Yani bir büyüğünün aklına, fikrine, maddi manevi desteğine ihtiyaç oluyor. Bana da Allah iki tane pırıl pırıl abi yerine koyabileceğim iki tane dayı verdi. Biri Ahmet Erol, biri Mehmet Erol. Her ikisi de maddi yanlarıyla, manevi yanlarıyla yanımda oldular. Hiç unutmam. Mehmet dayım bana bir 10 bin mark borç verdi. O 10 bin markı iki sene boyunca ödeyemedim. Gerçi iki dayımın da maddi manevi borçlarını hiçbir zaman ödeyemem. E, hayatımız boyunca birbirimize destek olmaya çalıştık. Ben kardeşlik yapmaya çalıştım. Ama e, bu iki insan bizim için, kendi ailemiz için her zaman çok önemli insanlar oldu.